Eh, houve un problema co isto, porque encima, como era un revolta daquelas tiñamos o famoso Camino Saiz, un home que un disco que ademais prohibira romas e todo tipo de gaiteiradas nas, na, nas procesións, nas igrexas, porque se iba en contra do espírito cristiano, cando su Cristo ainda non sabía non había gaita, daquelas <laughs> eh, incluso despois a movilización foi, tomar, foi moito máis forte porque non lle querían dar enterramento cristiano, entón, bueno, entón sí que xa o povo Eh, pero, bueno, eh, realmente, se hoxe en Ourense eh, se intentase montar unha industria como pode ser a celulosa de Pontevedra, dicindo que vai haber 200 empregos, non habería a mobilización que houve nos anos 70. O cal, evidentemente, moitas veces a sociedade involuciona. Eu teño claro, non? Porque dices, como nos 70, con toda a crise que había económica, con, con que se non moito máis, se houve un povo que resistiu, se foron, se foron capaces de botar abaixo o sinsentido de, de, de, de, de levar adiante ese Ben, eh, o de Ance sería, o resumo sería todo por la pasta, non? <laughs> Podia ser titular cabe <laughs> unha persoa. A mí me, bueno, me comprometeste a ver como influye Ence na política forestal no monte de Galicia e demais. Eh, bueno, ti como eres editor, polo que vi na, na, non? Eh, <laughs> Eh, fai pouquinho escribimos un libriño que ocupa un oco en Galicia, que se chama Ecología Política, ocupa un oco porque en Galicia, pois, eh, a parte de que teñamos unha revista e demais, pois a verdade é que non estaba coberto este espazo, dándolle un enfoque multilateral e, e bueno, hai moita xente que colabora. Eu unidamente escribí unha pequena colaboración precisamente falando da política forestal e precisamente xa tocaba sin saber que hoxe me houberadas invitado pois o tema é non? entón, bueno, se me permitides así solamente un resumo moi rápido para non cansar unha das preguntas, ou bueno, que a Administración continuamente nos dice eh, que a pregunta que nos facemos é se o sector forestal estratégico para Galicia evidentemente que é estratégico, dentro do punto de vista económico, ecolóxico e social. Non? E já aí sí que incluso moito máis dentro do punto de vista ecolóxico, porque falamos moitas veces de miler de emprego, falamos, eu sempre digo, bueno, de un que traballa, sobre todo, con, con cativos, con colexos, con institutos, entón sempre digo, o exemplo, madeira, papel, medicinas, biodiversidade e demais, pero se puxéramos na balanza a auga que bebemos, a auga, o aire que respiramos, cal é realmente o valor dos ecosistemas forestais. Agora, unha vez que pasou o cumio do clima a París, non, os bosques son un dos elementos imprescindibles e importantes se queremos que, bueno, que as futuras xeracións poidan vivir no planeta, que de momento non temos outro, eso é así. Pero indo a outros datos xa, do punto de vista máis económico, pois o sector será alrededor de 30.000 postos de traballo, 7.800 postos de traballo na silvicultura, o sea, todo que é o tratamento podas, tareo, repoboacións, 15.000 empregos no sector do moble, 6.400 na industria de primeira transformación, taboiros, chapas e fibras, e curiosamente, eh, fábrica de pasta, Ence, que é a única que temos, eh, por sorte non temos máis, de papel e cartón son 926 traballadores. Co cal, incluso moitas veces, cando se fala de a importancia económica de Ence, pois, bueno, a nivel de emprego, estes son datos oficiais, non están ahora mindo o Masín, nada, son, son datos da Consellería de Medio Rural, das Consellerías de Economía e incluso do Goberno Central. A superficie arborada ocupa en Galicia o 48% do seu territorio e antes fixaches tamén xa eh, comentaches, e eh, se houvese un pouquinho que se fixo por montes vicinais en man común en Galicia, propiedade de dereito xermánico, eh, única maneira de propiedade, eh, e, bueno, Karl Marx, cando escribiu, que escribiu a tal noso galego xa, resulta que fai do tempo era marxista sin sabelo, porque a propiedade dos vecinos veciños, propiedade comunitaria. Bueno, que é un principio básico se queremos falar deste tipo de organización, é que si é certo que o franquismo atreveuse ao famoso patrimonio forestal, entre outros, como nesta industria, como pode ser entre outras industrias, eh, botou man do Bormontes que viñan da época sueva eh, ese tipo de propiedade. Non? E despois con toda a problemática que supuxeron os incendios por unha política moi agresiva de ocupación de forma ilegal, sin ter en consideración veciños e demais, non? Eh, e os propietarios. Bueno, se seguimos ese un pouquinho, hai un estudo, a ver, estudos hai moitísimos. O problema é que lle fagamos casos estudos, igual cos informes, os dictames e demais, non? O que teñamos en consideración a opinión do mundo da universidade, que é un algo que sempre pedimos os ambientalistas. Curiosamente, nese sentido, somos conservacionistas. Eh, non conservadores, pero somos conservacionistas, non? É dicir, vamos a ver, se neste país temos unha universidade, temos científicos, temos como os propietarios e demais, temos que ter en conta a súa opinión para desenvolver unha política forestal. Bueno, eu, entro tres cousas, humildemente, non? Porque realmente tamén non facemos ali moito, porque estes consellos que se crean porque xo impón a Unión Europea, porque ten, a ver, ten que haber unos eh, organismos de participación pública, formo parte dun Consello Forestal que xa ten 11 anos, e que continuamente dicimos queremos que se crea unha mesa de traballo sobre política forestal, sobre incendios forestais, evidentemente o silencio e, e, non, se, e non se fai. Eh, cousa contraria ao que se fai no resto de Europa, eh, que non solamente é que eh, aconsellen, senón que neste caso aplican a, a legislación. Mas, pero eso sería moito máis longo. Somos unha potencia forestal, e este é un dato importante. Eh, cando a Xunta de Galicia continuamente nos está dicindo que en Galicia se corta o 50% da madeira do Estado español, e é certo, son datos tamén oficiais, Xunta tal Pero que hai un dato importante, de onde entra ENCE e a industria forestal deste país. Eh, porque, ademais, ahora, últimamente hasta se nos enfadan, dicen, non, non, os datos últimos é que cortamos o 60%, o cal ainda, ainda máis, máis a meu favor, o que vos vou comentar agora. Pero, curiosamente, só facturamos o 13% cortamos o 60%, e este é un dato importantísimo, e con isto aquí xa podíamos parar, dicir, xa non hai máis nada que contar. Se cortamos o 60% e só facturamos o 13%, eses son datos que nin siquera na época colonial de Sudamérica, o Estado español, ou naquelas España, ou, ou, ou calquer país africano, ou os países produtores de petróleo. Vale, somos unha colonia. Producimos materia prima, producimos madeira de mala calidade, porque despois ahora outros datos tamén importantes, non? que vos vou a comentar. Pero, bueno, este é un dato eh, que deixa claramente o que está pasando neste país, o que pasa que a industria forestal deste país é que se están aproveitando, estimando, estragando e refacendo un país. E económicamente non hai ese retorno. Hai outros análises que se fan tamén desde a Unión Europea, eh, distintos analistas forestais, onde dice que moitas veces eh, os produtores da materia prima non son os beneficiarios, senón que estes beneficios eh, vanse a outro lado. Bueno, pois estamos nunha situación destas. Isto é tremendo e é algo que nos ten que facer, pois, recapacitar tamén como sociedade, non? Hai un estudio que fixo a Universidade de Vigo e a Politécnica de Madrid, estudo o recurso forestal de Galicia 2005-2008. Entón, bueno, reflite, Galicia tivo nos últimos 15 anos unha perda dos seus recursos forestais que podía chegar ao 30%, perda de masas arboradas de piñeiro do país Eh, o estudo reflite que a industria da madeira en Galicia enfronta a unha situación de reducción de materia prima. A ver, Producimos madeira de mala calidade, estamos especializados en producción de madeira para pasta de celulosa, para eh, madeira para moer, sin siquiera levar adiante o sin, eh, digamos, eh, respetar os mínimos criterios forestais a hora dos turnos, medre da madeira, eh, turno de corta, non? Eso é importante, senón que cortase simplemente igual que se tase unha lira de millo, olle, pois, eh, os piñeiros, ao mellor cortados con 25 anos, os eucaliptos córtalos con 12, 15 anos, a tendas moi cortas, pero, bueno, cando podías ter un rendimento moito máis superior. E resulta que a industria, que foi a primeira, digamos, industrialización, a primeira revolución industrial en Galicia foi precisamente os aserradoiros, non? Eh, bueno, hai un dato tamén tremendo, porque a nivel de aserrade, aserradoiros tiñamos, tiña por aquí o dato, a finais dos, mil, dos anos 70 había 1.500 aserradoiros en Galicia, quedan só 400. 400 a pechando, vale? que estes sí que creaban emprego, sí que levaban adiante un traballo, digamos, bueno, medianamente armónico, en canto que pode ser unha explotación forestal, máis racional, non con estas cortas aceitas que, que vemos a cotio. Bueno, eh, bueno, este estudo da Universidade de Santiago pois é importantísimo porque o que dice é que eh, nós a madeira de calidade, e eso vémolo cando se vai facer calquera reforma dunha, dun edificio, as portas e demais, normalmente non proceden a madeira de calidade, en Galiza temos que importar vale? Cortamos ese 50%, pero daquela maneira, non? Eh, hai un plan forestal, e isto tamén é importante, que se aprobou no ano 1992 por unanimidade, eh, eh, bueno, non é por unanimidade, como se dice, non, no, non mundo parlamentar, pero por consenso, por maioría, e, bueno, si foi por consenso do Laila. Eh, 1992-2030, eh, plan incumprido na súa totalidade, pero, curiosamente, O único que se cumpriu foi a, a superficie que tiña que ocupar o eucalipto. Foi o único que se cumpriu. Con axudas públicas, e isto tamén é importante, fixeronse repobacións de todo tipo de terras. as barras enteiras. En 1991, o plan forestal foi aprobado no 1992. No 1991, o eucalipto estaba excluído da orden de axudas á produción forestal, o sea, a reforestacións. Sin embargo, e despois aparecerá aquí unha persona e aparecerán as famosas portas giratorias que agora todo o mundo fala delas, pero están tamén así como moito moi agochadas, non? Eh, a Xunta de clase chegou a pagar 182.000 pesetas, ou sea, 1.093 euros, o 100% que che costaba unha reprobación de hectare, hasta que varios grupos ecologistas denunciamos en Bruselas este sin sentido porque era o único territorio de Europa que subvencionaba a plantación de unha especie de merda rápida, con todos os problemas que supuñan o solo, e sobre todo ahora o que vos conto. Nunha década eh, acabaron as previsións que o plano forestal sinaba hasta, sinalaba hasta 2030. O sea, 1992, no 2000 xa tiñamos ocupada a superficie que o plan forestal de Galicia, diseñada entre outros, evidentemente, por ENCE e por grandes grupos industriais, eh, xa tiñamos ocupada a superficie que eles eh, preveían. Entón pasamos, superábanse en 84.000 hectáreas o previsto, En o ano 2000 as masas puras de que eran 174.000 hectáreas e 396.000 hectáreas as masas mixtas. Bueno, o que pasa é que o eucalipto, ser unha planta, primeiro por cuestión, cando tes un incendio de máquina, unha planta pirófica, co cal os rumes axuda a súa expansión, máis despois tamén é unha planta colonizadora, co cal tú entra nunha fraga, pouquinho a pouco vai ocupando espacio, vai desaparecendo as outras, as outras especies. Non? Bueno, un dos máximos responsables precisamente do cumprimento destes objetivos, un dos que diseñou o Plan Forestal de Galicia, unha persona, seguindo falando do mundo dos ingenieros que non existir, eh, era o seu primeiro emprego despois de rematar a súa carreira de monte en Madrid, e foi un fichaxe de don Manuel e Barna no seu momento, foi don Carlos de Alálamo Jiménez. Don Carlos de Alálamo Jiménez, eh, pois, hoxe é consumido por doences igual, igual que esta señora que se apelida Zacino, que ahora non me doña, dona Isabel, lá, eh, dona Isabel, don Carlos del Álamo Jiménez, que, por certo, eh, tamén mm, o mundo forestal é moi corporativo do ano pasado foi unha gran delicia para a moita xente do mundo forestal porque o Colegio Oficial de Enxeñeros de Monte lle deron a medalla de ouro ao mérito forestal. <laughs> que será para, <laughs> para, neste sentido, neste bucle de, de, todo todos, de todas estas eh, situaciones. Non? Bueno, hai unha más de un refrán galego que dice que cosas pueden podense hacer bien mal al revés. Non? Se faz bien, non hai nada que decir. Se far mal, intenta facer ben, pero si non mal. Pero se facer, faz al revés, é tal actitud atitude premeditada. Entonces, en este caso, na política forestal, eh, na eucaliptización destas bilbarras e demás, esas cosas cousas estánse facendo, evidentemente, o al revés temos unha lei de montes ahora no Lugo, lembran a, a de non? pero claro, eh, unha lei de montes ten que ter como objetivo pues, ter un bo estado de conservación da superficie forestal, incrementar a diversidade biolóxica, a protección efectiva dunha proporción significativa de todos os tipos de ecosistemas forestais. Os grupos ambientalistas levamos moito tempo, pero moito, eh, eu xa non me leo, se que pedimos, que en Galicia ten que haber unha rede de espazos naturais protegidos. Ahora vedes que últimamente hai unha campaña en todos os medios de comunicación, na radio, na, na televisión, aparecen nos xornais e tal, Galicia é un espacio natural, non sei que, e agora falan da rede de espacios naturales protegidos de Galicia, e dices, pero bueno, eh, non entendes, porque isto é unha demanda de fai máis de 30 anos eh, podemos incluso utilizar exemplos do outro lado, Asturias xa fai do tempo que ten unha rede de espacios naturais protegidos, e Andalucía ten unha rede de espacios naturais protegidos, calquera país de Europa ten unha rede de espacios naturais protegidos, pero é que iso é lógico, porque é un dos reclamos turísticos e ademais é precisamente a concienciación do conxunto da ciudadanía cando viaxamos por aí o primeiro é que buscas chegas a Pontevedra hai unha batalla, ahora que podo ver e tú te dices, ah, buscas este sitio, podo ver tal bueno, pois en Galicia descubrir unha hora que ten que haber unha rede pero ten que haber unha rede cando temos prácticamente todo o que eran as zonas de alto valor medioambiental con, bueno, eh, sería moi longo lembrar, pero bueno, sin máis, no ano 1972 eh, eh, o CSIC, o Centro Superior de Investigación Científica, decía que se había un territorio que se tiña que declarar espacio natural protegido, por exemplo, era o Courel, porque a zona, desde o punto de vista de flora, de máis importancia, de máis variedade florística do conxunto da Península Ibérica. Estamos falando do 72. O Courel é Rede Natura 2000, pero unha parte natural. Non? Igual como a Ciclocentra Ouren, eh, ou como pode ser eh, eh, Antares, non? que son unha da referencia, ou como pode ser Trevinta. Imaginarvos hasta que punto chegamos eh, que fai, fai nada, fai eh, dous meses ou así. Houve unhas xornadas sobre o desenvolvemento da alta montaña na zona de Trivinca. Entón, viñeron uns compañeros de Zamora. Entón, claro, dentro de Europa tes uns plas transfronterizos, ou neste caso uns plas transregionais, entón a zona de Sanabria está declarada parque natural, entón, home, podíamos establecer unhas alianzas, podíamos... entón, detectaron sur galegos que non podían facer alianza ni podían chegar a determinadas axudas que ten a Unión Europea por os espacios naturais protegidos, en este caso se faz unha política conxunta de dúas comunidades autónomas e dous países, porque desta parte non está declarado parque natural. Entonces, bueno, despois isto sería moito máis longo. O que pasou neste país, ca instalación de parques eólicos e demais, eh, cando se declara unha utilidade pública, por parte do, en vez de posicionarse de lado dos propietarios, neste caso dos eh, comuneiros. Non? Bueno, estaba falando da lei de montes, e eh, vos contaba que unha lei de montes ten que establecer unha medida de regular criterios de sustentabilidade, promover a ordenación do territorio, mellorar e establecer redes de espacios naturais protegidos, redes de conservación de bosques singulares, que aquí non o temos, redes de seguimento ecológico, bueno, unha serie de medidas. Bueno, pois a lei de montes de Galicia foi aprobada sen ter en consideración ningún destes objetivos. E fixémoslo ao revés En, en Europa, cando diseñas, eh, cando se diseñaba en Europa, ou no caso do Estado español, isto empezouse con o goberno do Partido Socialista e seguiuno o goberno Aznar, curiosamente. Primeiro diseñas unha estrategia forestal, elaboras un plan forestal e despois elaboras unha lei de montes. No, en Galicia elaboramos unha lei de montes, ahora andan, non sei que tenemos que ter unha estrategia, porque como non temos estrategia, pois pues, ahora é unha estrategia. E despois digo, o plan forestal está en revisión porque se prácticamente todo, como vos estaba, e sobre todo da inversión, digo, non, Комунтар digo, ну, не діло що мамі, un mínimo os Me considero, pero digo, bueno, xa decía Platón fai 2500 anos, o importante era, prácticamente todo está inventado, é copiar, mellorar e adaptalo aos condicionantes e idiosincrasia de todas estas cousas. Non se nos conta, ¿no? por 2500 anos nós andamos ainda tratando de descubrir eh, algunas, algunas destas, destas cousas. Bueno, É certo tamén, eh, que non vou a decir que os incendios en Galicia que parte, non vamos ahora tampouco ni vamos a solucionar o problema, pero hai un, hai un feito tremendo, non? que temos o 7,7% da superficie forestal do Estado, xa non chegamos ao 8% da superficie forestal do, do Estado, e nos nosos montes produce o 40-50% dos incendios forestais. Ben? ¿eh? E calcinamos un 25-30% da superficie estatal cada ano, de media. Ben, temos un incendio cada kilómetro cuadrado de media, kilómetro, dos kilómetros, mentre que no Estado hai un incendio cada 25 kilómetros cuadrados. Oh. E diré, Trevor, isto que ten que, que ver tamén, por exemplo, co, cos eucaliptos e demais, pois cos monocultivos, eh, a, a destrucción dese espacio de mosaico que tiñamos en Galicia, que era típico de Galicia e demais. Isto fai que os incendios cada vez sexan máis virulentos, máis perigosos é co cambio climático que é máis que evidente e non fai falta ser eh, científico, bueno, agora esperemos que con esta encíclica que sacou fai pouco o amigo Francisco eh, <laughs> o de Laudato Si onde colle nos dá razón ao mundo ambientalista e ao mundo científico e demais agora últimamente sempre digo, bueno, a lo menos como to, casi todo este mundo, como ben dicías que por aí andaban obispo, eran do opus era non sei que non sei cuánto, como son creyentes, por menos que sigan por mandamentos do Papa xa que non teñen en conta a legislación da que nos dotamos o, o, o resto dos mortales, os humanos, pois polo menos estes que siguen eh, os mandamentos do seu guía espiritual eh, están pecando. <laughs> Digo eu, se tuveramos, non sei se é algún teólogo, pois non supoño que non eh, Bueno, quero dicir que sí, o tema de eucaliptización destas bisbarras, evidentemente, afecta tamén no, na problemática de incendios. Eh, bueno, pasouse mai que tiña un, un apunte, pero bueno, é importante. O, o ano pasado foi, non? Tamén tú cando tes unha, un monocultivo, eh, ter garantizada a produción, evidentemente, desenvolves unha política económica. E ante a política económica está clara. O ano pasado, en concreto, da noite para mañá, entre Ence, entre a papelera de Navia, Mais a de Portugal dixeron, de hoxe para mañá baixamos o eucalipto 25%. Punto. E dito, bueno, vamos a ver. Pero como así de golpe? Isto é, é dumping de chama, non? Alianza de varias... Eita, co cal rematas co sector. Pero se vamos a, a mirar así eh, algún dato, eh, por exemplo, eh, é unha noticia que aparecerá no país, Voz de Galicia, Voz de Asturias, 15 do 04 de 2008 nove, novo buque investir, bueno, no cal investiron 8 millóns de euros, Yance recibirá cada 20 días o barco cargado con 40.000 toneladas de madeira, importación vital e esencial para a fábrica de celulosa. Non sei se voluntades daquela época que había como un bule-bule de que Ence tiña que pechar, porque non tiña garantizada. Non é certo, ten máis que garantizada a materia prima. O que pasa é que, precisamente, para deixar o prezo, de vez en cando, de vez en cando non, esta importación está facendo de forma continua. E despois, bueno, podíamos entrar isto ne, eh, dos datos que utiliza ENCE dicindo que, bueno, a, produce 370 postos de traballo directos. Este es coñecera de los porque son veciños vosos, 800 indirectos na Bilbarra solamente de Pontevedra, o sea que máis de uns cantos. Vale? E dice que eh, crea 5.000 postos en, en Galicia. Esos son datos que utiliza ENCE. E a conta da prórroga, pois eh, o señor Núñez Feijó, entre outras cousas, pois empezou a falar, aparte de todos estes tal, pois que estaban os camioneiros e que estaba un montón de cousas, e esta prórroga eh, se pode decirse polo seculorum, porque se van que hasta 2070, ou fora, ou 73, me parece son 70 anos, ou sea, un goberno en función, que cual igual que ahora o de Reganosa, o demais. único, eh, bueno, Esta é un pouco a situación, eu farei a seu resumo, despois hai un pouquinho máis para debate, ou se queredes algunha pincelada máis, ou demais, sin entrar xa nos efectos que non son científico, vaya, pero están tamén un montón de estudos, e de eso, por exemplo, os tanto botánicos como, bueno, como, como ornitólogos e demais, dicen que unha plantación de eucaliptos é o máis parecido a, a unha leira de millo ou unha leira de centeo, desde o punto de vista de biodiversidade, non? E si é certo que os países que teñen cultura forestal sí que diversifican a súa produción. Sin entrar agora, pero con eses datos que bordei do inventario forestal nacional con esta superficie que vale moito máis alá do que incluso, porque, a ver, o plan forestal, non nos esquezamos, plan forestal, política forestal en Galicia, eh, política de loita contra incendios, diseña a gran industria, o que chamamos xilobis e grupos de presión, non a diseña eh, a sociedade de que ante a demanda, porque so, hai exemplos, bueno, hai unha máxima, isto era ah, o sexto programa sobre medio ambiente, o sexto e o sétimo tamén di o mesmo, porque poucas cousas cambian, o sexto programa de medio ambiente da Unión Europea, e os consellos que dan pues, pois, en Francia ou en Suecia, Finlandia, os países que teñen cultura forestal dicen que a política forestal tense que diseñar de abaixo cara arriba, ten en, en, en conta a opinión do home da rúa, dos propietarios, da universidade, dos científicos, eh, dos, do conxunto da sociedade, ya sei como podes diseñar unha política forestal, como podes protexer a un país, como podes protexer eh, o que falaba antes dos paisaxes de mosaico, como podes evitar a destrucción da perda dun medio rural eh, onde, bueno, lendo as xeóns, a mí o que máis me indigna é que os que vivimos en zonas urbanas non nos recatamos tanto, pero nos últimos cinco anos en Galicia cando nos contan isto, non? É que Rosalía era unha chorona en 1880, foi as novas estebais, non sei que non sei canto problema de migración. E eu digo, bueno, daquela que escoitaba cantar de Bastavales, non? Ainda quedaban campaniros. Hoxe nas aldeas está enterrando a xente en silencio, porque xa non queda ninguén que toque as cantas. Eh, nos últimos cinco anos en Galicia marcharonse cen, máis de, que foron 118.000 mozos e mozas. Iso é unha media de 20 e pico mil mozos e mozas ano. É unha población superior a que ten a cidade de Ourense. 118.000, son datos estadísticos tamén da Xunta de Galicia. Co cal, eh, ense beneficioso para os nosos montes ou a industria forestal está cumplindo isto que vos decía de, dos datos de, bueno, de emprego e demais. Hai un estudo que dice que cada 100 hectáreas de monte producen un posto de traballo directo solamente en tratamentos servícolas, ou sea, por exemplo, dedicado a pastos. Galicia ten 675.000 hectáreas de veciñais o Man Común montes veciñais e Man Común estuveran xestionados de forma axeitada, tiña que haber 6.000 postos de traballo directamente, solamente, eh, nos veciñais, máis despois a superficie de xa propiedade privada de cada, de cada unidade. Entón vemos que é un país que se nos está indo das mans, que nos marcaron estes grandes grupos empresariais a política forestal e todo o demais, que este ano vais a investir outra vez 173 millóns de euros en incendios, 173 millóns de euros, en avións, en helicópteros, externalización, en empresas, eh, bueno, eh, de que fan distintos estudos, van comprar ahora un Eurobronx, eh, mercar un montón de emisoras, ahora cada forestal vai ter que levar 4 ou 5 emisoras, o problema é que como levas 4 ou 5 emisoras, entón te ten que mercar unha mochila para ver como cargas con 4 ou 5 emisoras, e como posa antena para arriba. <laughs> No, eh, son, eh, son Asia sorna, pero é a triste, é a triste realidade. Ben, mm. entonces, eh, man, eh, tamén a semana pasada estando en Ourense, precisamente xa dicía, os que estamos nesta sala estamos concienciados, eh, temolo claro e demais. O problema é que como somos capaces de estructurar este país dunha vez e por freno esta situación, dicía eu, non sei, como xa temos feito de todo, plataformas en Ourense, bueno, formo, formamos parte, está por aí un compañero meu de todo tipo de plata, plataforma, eh, Río Olimpos, a, a non sei, o Comité de Defensa do Monte Galego, a, antes tiñamos unha guerra contra a desertificación, precisamente por defeita medioambiental, defeita demográfica, defeita social estamos comprando unha expresión hasta o carallo de tanta teremos que facer unha concentración de plataformas eh, os de Pontevedra que tenes un problema que Berría evidentemente na raia temos outro problema no interior do LED a ver se somos capaces de xuntarnos ter concepto de país de que isto se nos está escapando E, bueno, yo sempre digo, tamén me considero político, non digo, aunque non viva da política, pero os políticos, de alguna maneira, que teñan a valentía, porque tamén temos que un pouquinho apartar a cobardía esta, de, bueno, vas con perro de plomo, claro, é que se me enfrento directamente con ENCE ou con outro, vou perder aquí 500 votos. Claro, se son estes datos que utiliza o amigo Fijo e compañía, son moito máis. Vades perder 5.000 máis 800, máis outros 300, 10.000 votos solo en contra. <laughs> se realmente vive esta xente. Bueno, pois pues eso, eh, son horas de freo a unha situación de desfeita. Eh, un dos grandes problemas, por exemplo, Os monocultivos, xa remato, é o que está pasando xa eh, pois, con, esta, con este bichinho que se tropea os... que estives agora desde Caldas de Reis para aquí para Pontevedra, ves como todos os eucaliptos eh, están desplumados, parebetas o ganiteros extra, había uns cachondos xa fai tempo alá, eh, porque se, había unha sol, un solo bichinho que comía os eucaliptos perdona, pero os minutos de así un pouco <laughs> eh, cara eh, Murán cunha fora canta entonces alá había un muro de Huelva que eran andaluces e dixeron hostia, pero algún hai fora canta en Australia volvamos por fora canta para a alá forum viaxaron en avión hasta Australia e trouxeron unha fora canta para fora canta aquí non <laughs> isto non quer dicir que, que hubo niteros que trouxeran moro nos pero bueno, aí anda estás carallando unha boa parte estás gastando entrou por Enceso. Eh, o primeiro sitio que se detectou foi precisamente o frente de Ence no Guistán. Pero aquele revirnos introduciron a plaga que se está facendo, o mellor esta foi intencionadamente, porque, porque agora temos outro, se non chega co glóbulo, senón que sabes que na alta montaña están metendo outro. un que lle chaman. Bueno, despois se hai preguntas sobre isto, porque vamos a lo que